ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀ ਘਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਹੋਈ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜੇ ਜੜੇ ਜੜੇ ਲੈਂਦੇ ਡੱਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ